ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ ქვეყანაში, რუსეთში სულ უფრო და უფრო რთული ხდება ჟურნალისტებისთვის, პოლიტიკოსებისთვის, ლიბერალური დემოკრატიული ღირებულებების მატარებელი ადამიანებისთვის, არა მარტო საქმიანობა, არამედ მათი სიცოცხლე საფრთხეშია და აი ნემცოვის მკვლელობა იმის მიუხედავად, რაც დაადგენს გამოძიება, ბუნებრივია არის პირდაპირ და უშუალოდ დაკავშირებული და ანარეკლია იმ ანტიდემოკრატიული რეჟიმის ქმედებისა, რაც არის რუსეთში.